Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə jülyenin hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə göbələkləri sərgəl şəkildə yuyuruq. Bir qədər suda saxlayırıq ki, bütün mikrobları getsin və bu şəkildə bölürük. Müzik qazanda su qaynadırıq və doğradığımız göbələkləri baxın bu şəkildə 1-2 dəqiqə pörtlədib tez götürürük. Çox da pörtletmək lazım deyil. Bildiyimiz kimi göbələklər torpaqda yetişdiyindən mən hər dəfə e, pörtlədirəm, amma kim istəsə pörtlətməyə də bilər. Mən 300 qram göbələk istifadə eləmişəm görürsüz. Baxın 2 dəqiqə suda pörtdətdik və göbələkləri arş üzünə çəkirik. Tereyağını tavada qızardırıq və göbələkləri əlavə edirik. Yenidən yağlandırıq. döş ətini götürürük və nazik şəkildə doğruyoruz. Baxın, belə uzunsov şəkildə doğruyoruz. Doğradığımız döş ətlərini tavada qızardırıq. biraz əlavə edirik. Soğanı da xırda-xırda doğrayırıq. İndi isə soğanları yaxşıca qovururuq. Artıq soğanlar da qızardı və soğanları da Bişirdiyimiz göbələk və döş ətinin üzərinə əlavə edirik. Bir stəkana qədər, yəni 150-160 ml süd əlavə edirik və südü yaxşıca qızdırırıq. Qarışdıra-qarışdıra üzərinə 1 xörək qaşığı qədərində un əlavə edirik. Bütün bu qarışığı indi qarışdıracağıq. Qarışığı yaxşıca qarışdırırıq. Üzərinə qaymaq əlavə edirik. Daha sonra rəndələnmiş Holland pendirini əlavə eləyirik və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə yarım saat ərzində pişməyə qoyacağıq. Və sobaya yerləşdiririk. Ətri də, qoxusu da çox gözəldir. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik